I tak wszystkiego nie zrobisz. Czasu jest za mało. Zawsze tak jest. Pamiętasz, jak wdrażaliście nowy produkt albo organizowaliście konferencję? Data była ustalona. Zmiana terminu nie wchodziła w rachubę. Czasu było coraz mniej. Robiło się nerwowo, bo już było widać, że nie ma szansy, by zrobić wszystko, co zaplanowano. Może materiały marketingowe będą uboższe, może nie zdążymy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych i tym podobnie. No w końcu nadszedł ten dzień. Poszło w świat. No i było całkiem dobrze. Klienci byli zadowoleni. Dlaczego się udało? Bo zrobiliśmy wszystko, co najważniejsze. Co z tego, że połowa zadań z dołu naszej długiej listy została nietknięta? Najważniejsze, że lista była ciągle sprawdzana i najważniejsze sprawy były zawsze na górze. Taka lista to tak zwany backlog. Każdego dnia masz backloga przed oczami, a każdego tygodnia sprawdzasz, czy jest dobrze posortowany, od najważniejszych zadań. Od tego zależy sukces Twojego przedsięwzięcia. Wszystkiego i tak nie zrobisz, ale zrób to, co najważniejsze.